going to if you can't be right here I do the same thing I told you that I never would 착각하고 있어 네 생각엔 왕자 네 생각엔 왕자 哎，那还知道的？当我们开始相识的那一天起，你所有的模样都已经存在我的脑海里面。我想要慢慢的靠近你，带着所有的时间，慢慢的到来你身边，让我亲。 you let me down slowly A little step of fear, hoping you can show me If you wanna go then I've been so lonely If you let me baby, let me down slowly Let me down, down, let me down, down, let me 我藏在人群中，然后失去晴空。 Darling, have mercy You got me feeling，blue，爱情总是反复在让我迷路。我主动踏入了你的摆布，想。Here we go，la da d a e v e r y b o d y dance。哦，拉长耳朵，提高警觉，神经细胞全面戒备，你的电话。绝。